was dat we door zijn gerend. Ja. Huis. Eén headshot. Is je lelijk in het bosje? pak hem, pak hem. Oh nice. Ah, Moos in het huis. Moos uh, drum. Nice third kill. Af niet. Ik hoorde af. Je hebt een af.